assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlarim barchangizga omad tilayman yana bir bor kim ko'rib turgan bo'lsa побратски bittadan laykni bosinglar ya'ni videomiz keng tarqalishi uchun albatta hozir video qiladiganimizdan maqsad o'yinimizni aniqladik kelayotgan shanba kunga ya'ni yigirma ikkinchi o'yinimizning finali kimdir bilmaydi katta rahmatlarni qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun o'yinimizda ofis biletimiz soni 1800 ta bo'lgan priz soni 170 dana jigarlar albatta glavni prizimiz hozir e, ko'rib turgan ekranda kiariolaringiz albatta 2015 yil mexanika polni kожаный salon ideal состояние jigarlar albatta mashin shu utib olasiz hayotingiz xil oldinga ketib qoladi 500 rubl bilet narxi kartaga xurshid deb chiqadi hozirdan bittadan bilet olsangiz 170 ta prizning ichidan Glance 1000 dollardan bor. E, avtomobilda mana shu 1000 dollarlik bor, 10.000 ming rubllik, 5 mingdan. Hammasi polni sizlar uchun 170 dan pisana kirsangizlar, ma'lumot olasizlar, WhatsAppga salom deb yozsangizlar, avtomatik o'yin haqida nima bor? Boradi. Barchangizga omad tilayman. Labratskiy ikkita ikkita biletni olingizlar. Albatta, ограничение kuni shanba kungacha mumkin ertaga tugab ketsa, biletimiz 269 dona biletimiz qolgan. 269 dona bilet qolgan. Ertaga tugasa, indinga final o'tkazamiz. Ограничение kuni точно anig'i shanba kunga jigarlarim. Barchangizga omad tilayman. Rahmat kalom baroy daskiri baroy e'tibor. Sheroy Alloh shaxsiyati ki nomadagi yakta-yakta xohishmandem like azanat. Ina bozi 22 ivaskardagi hamma medonat obshi biletcha билетша 1800 dona кардем obshi prizesha 100 ҳафтод дуна яъне главна призаш киарио мешавад бози ба якта мерседес сечкаи гирифтагӣ киарио чхел дисоден қафо ба ҳози абзураш хати шинос мешен киарио 2015 ҳам гузуф механика полни диансасяне кожини салон электропакет куром автомобил бо 1000 доллара ҳаят 10000 рубле 5000 ҳамаш барои шумо ҳамин офисияне даромада бинтон ҳамаша маълумотта мегирен нархи билеташ 500 рубл ки шахсиятҳое ки 10 та мехарад якта падаркаш хати ҳаматона бурдбори зиёд якта якта лайка мезанем бехабар дӯсто хабардор шавад ҳама инзомат левен ҷигарлар ба братски яъни максиман падаршах билетлерда алсангизар худо халиса эртага тугаб кетса мумкин индинга финал боса аҷоб эмас агаранчени рӯзиш рӯзи шанбе айниқ финалаш рӯзи шанбе бозии 22 по yak yakta yakta bilet xaridor qilib bo'zbash turib kunit Hamma omad tilayman jigarlar kimdir xalasa 15 ta 20 ta по kengizlar albatta o'yinni oldidan ko'rishlaringiz mumkin promo efirda bo'ladi ya'ni bir nechta kanallarda qo'yamiz oldindan kelib turib finalga kimdir qatnashaman desa открыто bu sizlarning ya'ni e, haqlaringiz bor kelib ko'rishda oldindan hammangizga omad tilayman shanba kunga finalimiz bo'lib o'tadi albatta undan oldinroq tugab ketsa videoda ya'ni bilet tugadi stop bilet deb chiqdikmi bilavering bilet tugagan bo'ladi ikki yuz oltmish to'qqiz dana biletim saqan besh yuz rubldan bir ming sakkiz yuz dana biletga bir yuz yetmish tapiriz просто shans judayam katta jigarlar bitta bilet olib o'z omadingizni sinab ko'ring albatta besh yuz rublga hayotingiz xiyli o'zgarib ketsin barchangizga omad tilayman men tushunganlaringiz uchun kattadan katta rahmat laykni bosmagan nomardni bosing